Politicians will come and they will go. Los políticos irán y vendrán. Policies will come and they will go. Mm, las leyes van a ir y venir. But our peace of mind is too important. Pero nuestra paz mental es muy importante. Our happiness and our joy are too important. Nuestra felicidad y dicha es muy importante. To give them away. Como para dar, para dejarlas and let the ego take their place. Y que el ego tome su lugar. And I find that that as we purify our heart and mind, y he encontrado que mientras vamos purificando nuestro corazón y mente, we draw forth lots of witnesses to love and happiness and joy. Vamos teniendo muchos testigos de amor y dicha y amor. I'm sure you can see that already in working with the Course in Miracles. Y estoy segura que lo pueden ver, lo han estado viendo desde que trabajan en el curso de milagros. It can be among family, friends, even people you meet on the street. It pueden, starts to come. Pueden ser familiares, amigos o hasta personas que ven en la calle. And I've had the experience to go all around the world, so I've been able to hug many people, and we have fiesta, we have party, <laughs> I have siesta. <laughs> All around the world. Y entonces yo he viajado por todo el mundo y he podido ver eso, que hay muchas fiestas, mucha gente que te quiere abrazar. Another thing we could say about politics is politics always involves sides. Y otra cosa que podemos ver en la, en la política es que la política siempre tiene dos lados o bandos. And Jesus has told me never take a side. Y Jesús dice siempre, no tomes un lado. Even when A Course in Miracles was going through this copyright struggle. Incluso cuando el curso de milagros empezó con esta dificultad de los derechos de autor. People would come to me and they would say, who's right? La gente venía y me preguntaba a mí, oye, ¿quién es el que está bien? I say, what do you mean, who's right? Y dice, ¿a qué te refieres con que quién está bien? They would say, which side is right? Dice, bueno, es que ¿qué lado es el correcto? I said, which book are you reading? y le pregunté, pues, ¿qué libro estás leyendo? <laughs> They say, who do you want to win? Dice, ¿quién quieres que gane? I say, nobody. digo, nadie. It's not in my control. No es en mi control. Because that's what the Course in Miracles is teaching us. Porque es lo que el curso de milagros nos está enseñando. To take sides is to make a comparison. Para tomar un bando hay que hacer una comparación. And love never compares. Y el amor nunca compara. Being perfectly one. Es eh, uno en perfección. So we're really learning how to accept the correction. Y estamos aprendiendo a aceptar la corrección. And I've had many opportunities uh, to practice this. Y he tenido muchas oportunidades de practicar. Uh, during that same time period with the, the website, durante ese mismo tiempo que fue lo de la página de internet, I had some cassette tapes and some little booklets. Tenía unos libretos y unos cassettes. And someone came to me and said, what would happen? Y alguien vino a mí y me decía, ¿qué pasaría? if they said you cannot give your cassettes away or give your books away. Si te dicen que no puedes dar esos libretitos y esos cassettes. Because they had ideas from A Course in Miracles on the cassettes and books. Ah, porque tenía ciertas ideas sobre el curso de milagros. What if you were ordered to destroy all of your cassettes and all of your booklets? y le pregunta qué tal si te piden que destruyas todos tus cassettes y todos tus libretos. I said, we have the biggest bonfire this side of the Mississippi. Y ah, pues tendría mucha, una fogata muy grande y muy padre. Yes, because I learned my lesson, render unto Caesar. Porque había, había aprendido mi lección, que déjale a César lo que es de César. So, If someone tells you you're breaking the law, y si alguien te dice que estás rompiendo las leyes, it's better to join with them. Es mejor unirte con ellos. And ask them from your heart, what do you want? Preguntarles desde tu corazón, ¿qué quieres de mí? And I, I did that with my website. I said, what do you want from me? Y eso hice con mi página, ¿qué quieres de mí? They just said, just take ACIM and A Course in Miracles off the title of the, of the website. Y dijeron, pues nada más que quites el título del curso de milagros o el acrónimo de tu página. I said, okay. Y yo, okay. No conflict. No hay conflicto. Because we're here to love our brothers and sisters. We're not here to confront and to conflict. Porque estamos para amar a nuestros hermanos y hermanas, no para confrontarlos o hacer un conflicto.